głowie gęsto jak w Przez natłok myśli różnych Często wszystko dochodzi dopiero w relacjach późnych Bo nigdy widzę jak błąkasz się w wartościach próżnych Wiem jak ciężko się wydostać z wielu myśli różnych Bezsenne noce są jak krwawiące serce i nie pozwalają zasnąć nieraz przez bolesną mękę Nikomu to na rękę Zawsze kij ma dwa końce Efektem skutek jest początkiem lub końcem I niepokojące tylko to nieodgadniona przyszłość Jednak fascynująca, żywa jak ludzka naiwność Z którą się zaprzyjaźniamy, bo chcemy jej zaufać Następnie się przekonać, czy warto było słuchać